for you the best Kerala now from we you is the best Tak ada yang bisa seperti itu Yang menolak Tak ada oh. berjuang bukan Mas pulo. Santo Dura Lima. Santo Dura Lima. É, Lima. Ah, é, tá com ela. Gente, Ciro, vai dar, vai dar. Passa o não, não, não, não, não, não, não, não Star pers For you the best Karena senang now From we you is the best Tak ada yang bisa seperti dirimu pahlawan untukku Dia juga mereka semua yang tahu tentang perjuanganmu Anak negerimu Tahu tentang itu Jasamu yang begitu banyak untuk negaramu Tak ada garisan untuk melarang Kalau pejuang bukan pejuang yang semata untuk mencari uang Anak Timor Leste seharusnya bangga hanya pahlawan yang tampil sederhana Berjiwa istimewa, hati yang mulia Pintar dalam mengambil langkah dan berbicara asli anak Maluku Tenggara dari timur Indonesia Lapas suara dalam lagu nada yang sederhana Untuk semua, singkat seperti berita Agar diingat, jangan sampai dilupa inside Mas my brother's side Ooh, oh, oh, oh, my brother's side Elaga sanana, onaran moline molai Sai yang amat tenora memo sumayami ni alalang organizaré Orisen tiene sanguinidad y ahoriman a mi sala Todos saben viajar, le diga Manu Miami Hoy fuerza y gloria, el única mía Tu gloria, tu alegría No estoy, no soy Aromi, salvo soy Salvo cero Obrigado, un bateo, sus satanistas Se salvaron, sal independencia Camisero y ahora estoy en esa radio Y ahora salvo, en la mesa Y para tirar y al mundo Siami amura tulu Balaire me adure Kotua tu hera fatin spiritu Zela hoturi dan mau kia moris me Kokmanek matene kua imba Haman ngatu hanaok nao Nebe zela kanek lolo sae Nebe zela kanek lolo sae Timor Leste seharusnya bangga Punya pahlawan yang tampil sederhana Berjiwa istimewa, hati yang mulia Dan dalam mengambil langkah dan berbicara Melati anak Maluku Tenggara dari timur Indonesia Lapa suara dalam lagu nada yang sederhana Untuk semua Melekat seperti berita Agar diingat Jangan sampai dilupa Oh, my Mas maquero, esbate, morrorosa. Miami Fusaini Liwai Usai ulun tolai kuno na nauli yang mateng nona memos Miami nia lalang Hanoi Miami dia mula kami zade Ori sentina sangi dadi. Nia ori mangami sarang lo saya Nia haleli kafanu Miami Ohi foi say hori haluli kami Atu hori haluang liang Nestoi mosu aromi sai meseloi Sai di meselo Obrigado a Deus Sus altares paciência malos independencia a mi cero Dijalo va estoy en sabaduia ora saumoin amia sai bavida ya mundu osiamia muraturu ne ni aluri kotua tu hela fatin spiritu selaho tu vida mau que amois ne hok manek matene kuain bahama ngatu hanaok nal nebe selah kanek lolo sae nebe desia Isbaraine, o maquero isbaraine